नमस्कार घमासान हेल्थ में आपका स्वागत है आजकल के मॉम शिकायत लेके आती है कि बच्चा ये नहीं खाता है बच्चा वो नहीं खाता पर थोड़ी सी मेहनत उनकी फूड पर्सनालिटी बना सकती है तो आइए जानते हैं बच्चों के लिए हेल्दी फूड क्या है स्नैक्स के रूप में चना मुरमुरा गुड़ सिकी मूंगफली बहुत ही पौष्टिक आहार है दाल और चावल या सूजी की इडली या दाल या बेसन का खमन भी भाप पर पकाया हुआ स्वादिष्ट भोजन में सोयाबीन का समोजन उच्च क्वालिटी की प्रोटीन को बढ़ाता है तथा वसा को कम करता है कभी कभी चॉकलेट का सेवन भी बुरा नहीं है उनमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कैंसर के बचाव में आवश्यक होते हैं पर शर्त यह है कि चॉकलेट खाने के बाद दांत समुचित रूप से साफ कर लिए जाए